Penat juga Adam Kuda-kuda Yam ah. Silat pun tak macam gini Dia dulu kan ada belajar dengan Pak Sulung. Dah senang lah Nampak tu Dengan <laughs> muka-muka Sedap tak? Sedap tak? Oh. Sedap Senang di ni ha. gunakan. Dia, dia, tak tak pakai tenaga banyak dia, dia smooth berjalan eh. Boleh tu. Boleh untuk di wag eh dia eh. buat tu masuk aku wag tu bukan macam kau gini oh, macam ketuk macam kena eh. tik pun kau pelan-pelan uh, mesti boleh dia confirm dia, boleh dia, hard use lah ha, dia saya dia dia untuk uh, hard use dia untuk heavy use juga ni cuma dia bukan untuk wag betul-betul lah nampak ya, ya, ya, ini buat buat tetelan ayam kan hmm. saya ha. masak ini pisau bentuk jenis apa? Tahu tak? Tak tahu. Ini namanya tento. Tento. Ah, tento tip. Ha, tento tip. Ha. eh? Macam pisau, pisau yang pak restoran-restoran tu tajam tu itu ha. benda. Aku kalau benda tu yang besar tu paling takut aku nak pegang. Lebih berat sedap. Wah tengok dia slice uh, hmm. tomato. Ah, slice apa tu benda yang main-main tu kena jari putus tu. Oh. Baik eh. Sedap eh. Ni kalau hitam okey dah. Apa? Kalau hitam boleh. Dek ah uh, color macam color hitam hitam hitam gelap. Lah, hitam manis eh? ah. Ha. Hitam hitam okey. Ni dia nampak macam bukan pisau lah Okey lah ah. <laughs> Yalah kalau kau eh? dah lipat oh, oh. Cuba macam mana lipat eh? tunjukkan Habis. Tak kuat jari aku Kalau lah kesian Hmm Ya tukus Macam mana buka Okay. Dah biasa dengan satu tangan? Itu masih belum lagi. Okay. Ya macam gini kan kalau dia ambil colour silver pun lawa juga lah buat bidang dia eh. silver atau hitam dia masih belum masih... sistem lagi ya aku nak taruh minyak takut ha. nanti jual jual dia jam cuma eh saya punya jadi dia gini kan kalau oh, ada sikit eh? boleh gini ha. tolak gini kan. dia tolak ni nampak ni dia punya punak dia hmm. buka okey ni nak tutup tak berani eh? pasal dia ketat ah, dia punya tu ketat dia masih spring dia masih masih baik eh. <laughs> masih kita kan kepet jari eh mesti mau ada kat tepi tu ah, kat ujung nampak tu pasal kat ah, ni dia kat ah, sini ah kat situ ah, sini jadi, jadi kalau kau itu nampak jari saya kat sini kan ah. slash dia ah. ah, jadi bila tekan ni pelan dia kan ah, dia hebat jari Keras kan dia, dia tak pakai IT <laughs> tak. Cakap Tutup Tutup <laughs> Buka Baik, apa? Ini yang kecil ni gimana ni? Ini apa model ni? Namanya? Ni Coastal apa? Ah, uh, Coastal German oh, ni dia pintu <laughs> Coastal Tento. Ah, uh, ni uh, ah, Light Tento. Pro Light Tento. Prolight okay. Tento. Okay. Puas hati tak? Puas. Okey, nada. Si Buat apa, Dok? ada nak buat apa uh, try stick cakap Melayu try stick tu apa try tu tiga kan stick, stick. stick tu kayu kan <laughs> main kayu, kayu tiga kayu tiga macam tak macam tak sedap dia bunyi dia kayu tiga <laughs> ha? eh cakap Melayu no cakap apa Tekuk eh, tekuk. Tekuk. Ha, kayu tekuk ha. Kayu tekuk kan. Okay. Tunjukkan angka punya tekuk-tekuk yang kau dah buat. Ni sharp. Apa tu? Ni round. Uh-huh. Sharp round V. Okey. Sekarang kau nak buat apa? Ha, ni ni macam gua hira kan. Gantung <laughs> gua hira. Korek lagi dah dia, dia punya hook dia tempat gantungan dia punya bawah tu kan kasih ke belakang sikit lagi ke belakang dia punya ni sekejap eh, eh ha, belakang sikit jadi dia boleh orang tu ha, kasih dia masuk dalam ha. Ya, kita tutup kulit dalam dia. tu 45 degree kan jadi tu Dia bukan straight tau dah Ni uh, ni uh, apa ni Jai uh, Dia hook Kau imagine hook uh, Dia hook Tengok apa jadi so Kau tunjuk sana siapa tengok <laughs> sabar sabar belum lah dia habis. Tunjulah apa yang ha, ah nampak tu. Kita boleh hook barang kat sini ni. Dari dalam lebih sikit. Ha, ambil uh, dalam ah, lebih okay, sikit. ambil dalam lebih sikit. Ke dalam, ke dalam. Ke dalam, bukan straight down. ah dalam. Jadi nak kena sekian lah, dua orang pakai uh, thumb lah push push eh yeah kalau kau korek dia daripada tepi uh, dia akan form a depression daripada tepi oh, dah jadi kau tunjuk siapa? tunjuk sini lah tunjuk kau eh jadi? Uh, ah, okay. tu ada hook boleh gantung gini lah boleh uh, Okay. <laughs> Alright. Sekarang kau buat uh, square notch. Square notch. Square notch eh? Ha. Uh, satu, dua, habis straight. Ha. Uh, square notch tu kan? Yalah, gini satu, uh. dua, habis tu bawah straight. Yes. Jadi kalau kau nak buat uh, rumah kan, kena pakai square notch. Lebih sikit lah cerita panjang sikit Kecil sangat Pun boleh lah Okay lah boleh lah Straight down And flat Okay Itu dia punya stopper kat lah kan? Lepas tu baru kita boleh tutup dia jadi. Ya. Sekiranya Sekiranya Si cantik eh Perfectionist Okay. semut. Okey. Lah. Okey. Okay. Okay.